Şimdi karavanla yola çıkacağız. Karavanımız bu. Hazırlıklarımız tamam. Şimdi aynalarımızı açalım. Kapımızı da açalım. Her şeyimiz hazır. İçeride. Kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle gezdireyim. İnternetimiz, televizyonumuz, yatağımız, duşumuz, tuvaletimiz, <coughs> yukarıdaki yatağımız. Işığımızı açalım. Şimdi hazırlıklar tamamdır. Yola çıkmak için hazırlanacağız sadece. Çalıştıralım. aldık. Hoş geldin Kayracığım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Alles vorbereitet? Vielen Dank. Äh, abla niye bu kadar gaz çıkartıyor e, şey Bilmem. duman? İşte şey koymadık. Ee, Papa seit Weihnachten sowas gemacht. Aşkım inşallah bir şey unutmamışızdır. Unuttuysak da. Unuttuysak da ama pek kaptayız. Baba. Şadiye resmen an. Kayra bak ceket almadın. Efendim? Çıkmayacağım yukarıya yani. Şey, kaman man die Räder davon noch kaufen? Irgendwo Hab ich bestimmt. schon mal bei einem Mädchen gesehen. Das war Das war Ida. Beruhigt wollte wir haben. Meine äh. Inliner leider auch. Geçemez. Geçemezsin. Ne geçeceğim? Baba ben orada oturabilir miyim İsmail? Şuraya. Dur. Şurada şuraya. Aber das ist kaum. Aber das ist schon cool. Anteil oluyor mu? Oluyor. Şeyi test et. Terliklerini aldın, ayakkabılarını aldın mı? Aşkım biraz çalıştırıyorsun değil mi? Bunları yerleştirelim. Ya. İşte al. Ben de hesabını al. İsmi gardan çizgi aus. Nereye taktın bu şeyleri? Aber bitte dort, wo ich sie ausreihen tue, ja? Bunlar taytların. Bu neyin bu benim? Bir tane var. Bu. Sağa sola taktım Efe. Nereden unbedingt wolltest du yani? Von Ida. Ida nereden almış? Şey. Efe taktım yerlere. Birisi ana sigorta, şimdi televizyonda olmuş. habe ich gesagt. Ja, schon. Und dann habe ich gesagt, da habe ich gesagt, ich möchte, ich möchte jetzt, ähm, ich içini mi bıraktım? Bunu çıkardım çünkü. Ona da sigorta takacağım. Kayra bunlar tişörtleri. Aç şu dolabı göstereceğim sana. Ne nereye? Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Evet üstüne sıkıştım. Merhaba. Gene yollara düştük. Evet gene tanıştırayım. Ben Arzu. Kayra. Efe. Ve kocam Mutlu. Şu anda Nürnberg'den çıkmak üzereyiz. Bu hafta e, Ruzi'ye gideceğiz. Daha farklı bir çıkışını gösterelim size de. Gördüğünüz gibi yollar oldukça kalabalık. Hava çok güzel. Herkes dışarılarda. Sıcacık. Bir şey söylemek ister misin kocacığım? O zaman sonra görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Gene yollara düştük. bu hafta Cuma'dan çıkmadığımız için bugün cumartesi. Misafirimiz oldu. Misafir vardı. Ee, gecede oldukça uzun sürdü. Onun için biraz gecikmeli de olsa cumartesi yine kampa çevreyi göstereyim size. Biraz şöyle çevreyi göstereyim. Gördüğünüz gibi her yer yeşil yeşil yeşil yeşil yeşil yeşil. Gölün oraya kadar çekeceğim. Şöyle bir etrafa yakın. Yerleşim alanı yok. Sırf orman. bu tarz yerlere gittiğinizde daha yüksek rakamlar isteniyor. Özellikle Münih civarı çok yüksek o konuda. Abi bu, bunu gideceğimiz yer kamp yeri değil. Sadece konaklama alanı diye geçiyor. O yüzden daha bir ucuz oluyor. Ama ileriki dakikalarda göreceksiniz. Yani bir kamp yerinden çok da büyük bir farkı yok burada. Emin olun ki e, abi başta uyardım. Sen kendi kurallarını burada uygulamaya başladın. Eyvah. Burası senin çiftliğin değil kurabi. Eyvah eyvah. İlgili akşam bir karar vereceğiz. Eyvah. Evet. Karavanda Survivor seyrediyor. Konuşmalar söyledi de Türkiye çekmiyor. Çekti Apple TV takıp. Survivor'ın en uzun Seyrediyoruz işte. Mücadele... Bir çeyrek final maçında çok değerli.